નવરી સૈતા હે ને વંડી સણાવ નાખી તો એ તો મેં તને કીધું ને કીધું બોલાય હું બોલાય કડિયાય લુખી નો થઈ ગયો ગામ વાળો છે અરે એ તો બહુ બહુ બહુ ઓલો છે મોસિયાના પેટનો છે મરી તો પાંચ દીનું કામ દસ દી કરે એ ચાઈ ચાઈ કરીને આપણે બોલી નહીં ને એટલે એને ભેગો બાઠિયા એ કેવો છે બાઠિયાને તા ઝાટકા દે ને હાવ એ મૂકને હાચા કહું વંડીનું ક્યારે કરવાનું છે વાંડીને આમ હતું વાંડીનું હે ને મરી ગયા મેં કીધું ખરા હું પાણી ભરવા ગઈ હતી ને ત્યાં ગુડાઈ જાજે એમ તો બોલાય હવે બોલાય આવશે આ ફેરા તારે શું કામ છે ઉતામર એટલી બધી અને એ આવે ને તઈ થોડીક હે ને આમ મોઢામાં જીભડી નાખજે કદર કરી જાય આખા ગામમાં વગોડા કરશે તાર નામના ભલે કરતા તું હે ને તું હકની રહેજે એટલે હું કાઈ નહીં કહું તું તો હાવ ભાઈ શું કે ત્રિપાતરના પેટની ત્રિપાતરના પેટની આખા ગામ ને જ્યારે હોય ત્યારે ગાયડું દેતી હોય હું ગાયરું દે હવે ગામ નામ ને તા પૂછ મારું કઈ એ તો ખબર ગામ આખા તારા આવડા થી કંટાળી ગયા હે મારાથી હું કંટાળે પાણી પી તાઠી પે માન નથી પીવું આવે ને દઈ દે પાણી એને તો પાણી હું દે કા કંટાળો લેવરાવ તડકો એવો છે ને આવો બે બેહો હેઠા બેહો હેઠા ખાટલે ન જ બેહો આ સિગરેટ આમ પી ઠુઠિયા બંધ કર ઠુઠિયા હું ભાઈ કરું તો બીવી તો પડે ને કે આરે જાય એલર્જી છે તને પાછી હું બરકા એટલે બરકા એટલે તમને કઈ પૂજા નહોતી કરવી અહિયાં હું કહ્યું ને આવો આવો આવો હું કામ હતું હું ભાવ લ્યો ભાવ એવું જો અમે તો રાતે કામે જાય દીએ જાય તમારે રાતે કામ હોય રાત નું કઈ કામ નથી અમે દીનું જ કરાવો અમે શું છે કરીએ ખબર દીએ વંડિયું બનાવી પછી રાતે કોઈ કહે તો અમે વંડિયું ઠેકી જાય જો એક કામ કરો અમાર રાઈત નથી દી આત્મે એટલે વેતી ના થઈ જવા અમાર કાય તમને રાઈત નથી રાખવા હા મારી જીભ જ એવી છે મે સભ્યતે વાત કરજો અમી આ ટિંડોરું ક્યાં છે પાણી છે દેવું કે રોજ અમદાવાદી ની હે રોજ રોજ પાણા ને પાણા તો પાંચસો ને પિસોતેર મરી ગયા સણી નાખતો અમારે શું કરવા મારું રોજ સાતસો રૂપિયા અને આનું એના પાંચસો રૂપિયા પાંચસો ના હોય આના તો અડધા નહીં અડધા કોઈ દેવા રાજી આને તે ખાસો પાણા તમે દેહો તગર આનથી ઉપર આર્યા પાણા તમે ગાડી દેતા જજો અમે એક ટકોય કામ કરવાનું નથી અમે બેઠી બેઠી જો હું તમે વંડી સમજો અરે તમે જોવ તો ખરા હું કેમ સોટાળો ઈ જોવ તો ખરી મરી ગયો જાય એમ કરે જાણે ઈની આપણે કાઈ નહીં એમ વાત કરે જો તમે જોવ તો ખરા હું કેમ સોટાળો હું તમને પાણાને પાણાને વેવલી નો લાગે આને હું આયા એક કામ કરો વંડી સણી દ્યો બીજું કઈ કામ નથી ને આનું તો હે ને અડધાનું અડધું રોજ દેવા રાજી આખે આખું તે વેતી ન પકડાય એમની પછી વંડીમાં અમારી જવાબદારી નહીં કોઈ કોઈ પાડોહી તમારા આરોહી પાડોહી ને પાડોહી અમારા બહુ જ નામી એની ઉપાધિ એ મારે દેરાણી છે હા બે ની હયારી વંડી છે તો રોજ કે બે પાંચ લેવાનું કે બે પાંચ છે નું તો એક જ દે હું રોજ તાર વંડી સણવાનું બોલ ઉધારમાં ને તમે તમાર વેંડી નું તો ઉકલે કઈક કામ એમ ના અમારે એવું છે તો પાણા પછી પાણો મંડે છોટવા તો ખાય ખાય કામ ઉકલે અમને બે ને ફટાફટ હો આમ છૂટો નહીં આમ ગયો ને આમ છૂટો ને આમ ગયો ને હા ઉથાળમાં રાખવી છે વેંડી ઉજળમાં હા કેટલું કેટલીક વંડી સણવાની છે એટલે બધા નાખી એવું છે હા કઈક કઈક ને ખૂટિયા બહુ ઘરી આવે એટલે ધ્યાન રાખવું પડે ખાઈ જાય લીલું બધું અમારું એટલે ખૂટિયાનો ત્રાસ તમારે ધ્યાન રાખે ને ખૂટિયાનો હે તમારે આને ના લઈ આવતો હોય તું એકલો આવતો હોય તો અમે લોહી આંધે તો આને આને હોય થી અમે લોહી આંધે તો હું એને નહીં લઈ આવું તો મારે મેળ આવી જાય રજા દે એને તો મને કામ મોકલે તો હું શું કરી હું બગા ખાવ હું બગા ખાવ મારા રોટલા ને ખાવા તું બેથી ઘે બેથી ગમે ને જઈ જાય ભાઈ હા એને ગમે મોકલી દેજે આને અમારે હાસવો નથી માથે પડે એવો છે વાહ ખાવાનું તમે દેહો ને મને તો એક કામ કરો તો હું અહીં રોકાઈ જાઉં તો ના રોકાવું નથી હવે આવું હોય ના ઉધડમાં કામ રાખ તું તારે અને તારા મજૂર બરકી લેજે આના સિવાય તમે ની કામ કરાવો અમે કાઢી લે આ બધી તારી સભ્યતા ગઈ ઝાટકા લેવા તા મોબાઈલ ને આનું આના હામું હું લાંબા ટૂંકા હાથ કરે આ કઈ માણસ જેવો છે તું એના હામું બોલ હતી આના હામું વાત કર કરવી હોય તારે બોલ બોલતો ઉધર માં હા અગિયાર હજાર રૂપિયા થાય હે એટલે એમાં હું નથી ટાંકવું વાંડીમાં ભમરારા મારે કામ તો કરવું ને પાણા તો પાણા પછી પાણા તો છોટાડવું હોય ને હાથી એમાં કઈ અગિયાર હજાર રૂપિયા નો જોઈ તો પાંચ હજાર માં બીજું આખું ગામ કરી દઈએ એક કામ કરી જેઠા બાપા છોકરા ને પેલે હા હાચી વાત છે કહી દો જેઠા બાપા છોકરા ને કહી દો તમને જોઈ બધા આવી જાય તમને જોઈ ને તાજ આવી જાય મફતે કરી એમાં હાથું લાંબા ટૂંકા કરો તો અહીંયા હું વગદી ના પેટ નો ખાવ તમે જરીક શોભા વાળો રાખો ને તો મફતે કરી દે કોક તમારી હવે અમારા શોભા ની ગામ ને પૂછ અમને બધેને ખબર છે આમ જરીક આમ હોહીન આમ હો તું મોટું રાખો ને તો મફતે કારીગર કરી દે હોહીન વાત કરીને મફત માં કરી દે હોહીન જ કરું છું કે વાહુથી કરવાની છે તારે બોય કામ જ કરવાનું છે કરવા સિવાય મારે બીજું કામ એવું છે કામ આ નથી નહીં થાય વેંડી અરે બીજા આ સોટડી બીજા સોટડી અમે આ સોટડી કામ કરી દે તમારે પાકે પાકું પાયે કા હું પડે અમાર બીજે સોટલ જાય સોટલ હા પાકે પાકું ફૂલ હો કમ્પ્લીટ આ તો મફત તગારા હોય જ દે તમને મફત હા હો જો ગઈલો પેટો થા મને એક કામ કરી આને નત કેવા આનાથી કંટાળી જાઉં નકર આપણે અમારે ભેગી મજા જાય છે તમે એકવાર ટ્રાય તો કરો તમે અમને કામ આપો એકવાર ટ્રાય કરો હા એકવાર અમારી પાસે કામ કરાવો તમને કંટાળો નહીં આવે એમ તો અમે ટ્રાય કરી કરી કામ જો કામમાં કંટાળો આવે તો પૈસા ન દેતા બસ અરે અમાર પેલા તારી પેલા કઈ કડિયા આમાં કામ કરી ગયા છે પાણા સોટળવાનું કામ અમારું છે તમે અમને કામ આપો કંટાળો નહીં આવવા દે તમને મજા જાય છે કામ અમારું કમ્પ્લીટ કામ નબળું કરી જ આઠ હજાર રૂપિયા દે હું કે આઠ હજાર નહીં છ હજાર પાણી ના લાગે છ હજાર ચીકણી ચીકણી ચીકણી આમ ચીકાય કપડી ગઈ પડી હા તો આને હે ને લઈ આવને તારું કામ તને કોક દેતો હે ને આનું મોટું દે ને એ કામ બંધ થઈ જાય એટલા જ કહું તમે મને કામ આપો તમને જો કંટાળો જ કીધું હું કામ વ્યવસ્થિત કરી દઈ તમે જે હું કેવો ને એવું કામ કરી દઈ તારા જેવા પાંચસો પિત્તોતેર કડિયા કામ કરી ગયા પણ તમે જેમ કહો ને એમ હું કામ કરી દઈ આ તો એક કામ કઈ આઠ હજાર માં નોકી કર આઠ હજાર નહીં નવ હજાર પાણા પછી કેવું આઠ આઠ આઠ આઠ પાણા હોય આવડા કઈ તાર બાપ જવડાતા નથી આવડા સોયલા આવડા આવડા હે આવડા આવડા હા નવ ને પાયે અગિયાર ને પાયે કદાચ તો નવ ટોળા પાણા આ તોડાન સણવાની છે વાર ભલે ને લાગે અમારે અમારે કોઈ ભાગી નથી જોવા વાર લગાડે તો પછી યુવા યુવા આ લોકો કરતો અમાર બાપ નું શું છે મને તો મજા આવે તો હું તો એક પાણા ને બેઠો રહ્યો તમારા સામે ભલે ને બેઠો રહીએ અહીંયા અમારે કઈ ઉપાધિ નથી ઉધરું તું નવ હજાર માં રાખ તું તમે જાવ હાલો ચાલુ કરો ખાલી હાલો હાલો કામે હા હાલો અટાણેથી હા અટાણેથી પાણા દે ઈ ક્યાં માણસ જેવો સ્ટેટિન થી પાણા ઉપર તો તું પડો હાલ હાલ તમારે કામ થી મતલબ છે કે એક મારે પણ ઢોગડી તમારા કામ થી મતલબ છે કે એમ કરે કે આપણે એને મજૂર આવ્યા હોય ઓલો લઈ લે તમને કહું આમાં કે ગોખો રાખવો જ ના ના ઓલા નથી હક ઉંદેડા લેવા દેતા તો ગોખો રાખી તો હું હરો ફિંદરા ઘરે ના હરફિંદ્રા નથી કરાવવા તું બંધ કરી દે આખું નથી રાખવો ગોખો પછી કેતા ને હવા ઉદાસ રે હો એડી બારી આખો હવા જોવા થાય કોક બાઈને આવ્યું હોય તો અમાર ન જો અમાર કોઈ ની કઈ ટપ કરવાના દરવાજો ન ખોલો ને તો ડોકુ થાય ગોખા માંથી આને લઈ જા સાનો ટાઈમ થઈ ગયો સાનો કેટલા વાગ્યા ઓલીન કયો કરી આવે સા દ થયા દ એ નથી થયો ચાલો ટાઈમ હજી આવ્યા પાણા નથી ચા ચા કરે સાતો જોઈ કરે અગ્નિ ચાલો મૂકો આ રોગીન દીકરી છે તાય ની પાઈ આ વેવલી ના છે પડી જાય ની જવાબદારી નહીં અમારી હા ઈ તો કે હું તને અમે કે તારી માથે પડે ની વંડી માર માથે કઈ પડે એમ નથી આમ હરખો ઉપર ઓલો પાણ આવી હા ઓલો ગળગડિયા મય ક્યાં આ ત્યાં ભરાય સીપડું ક્યાંય ખાસો ના રહેવો જોઈએ સીપડું ભરાય ત્યાં ઘેર કો ખાસો ના રાખજે ક્યાંય અરે ખાસો ખાસો જ નો રે મારા અટમાં લપરા હાલ હાલ ભરે ભરે ક્યાંક કુણીઓ ભરે ક્યાંક ગોકોઈની કુણીઓ તું ભરે ને તારા બાપનું હું હોય જાય કયું મને સીધેથી એનું કામ છે રાખું ગોખા બુરાય કોઈના મકાન છણતા હોય તો ગોખા બુરવાનું ગોખા કરવાનું ને જવાય હું કઈ જિંદગી આખી બેઠો રહેવાનો છું હાલો આપણે સા પાણી મૂકી ભલે એક તો અમાર હા કઈ જોતું હોય તો અમારે પણ જોતું પાણી દેતી તમને તમને આ આને માથાનો કરાપો લીધો ફરિયા એક આવી રહ્યો આ એક તો જાવ ને કે જાય પછી એક આવી જાવ વારા પછી એક તો રોકાવ આ તમને કહું હાબરો આ બેરી લાગબી આ હોય ગયો હવે કામ નો ઉકલે

એટલે ડૂટી જાય આની વાત કરમાં ને તમે બે હે કામ કરો હાલતી ના થઈ જાવ અમાર વેંડી તમારા કસણ આવી નથી કા ના અમાર કામ નથી દે હું જાવા દે હાલો તૂટ્યા ટાઈમ પાસ કરવા આવો હજી બે મિનિટ તું મૂંગો મરી જ ન કરકની ફોલી લે કપાય આમ વેતી ના થાવ હાલો વેંડી બેંડી માર સણવી નથી તમારા ઘર પણ નહીં કોઈ બીજો સણી હગે અમારા સિવાય ભલે ઈ ના આવો કારીગર નહીં ભટકે તમને ભલે કારીગર ના ફૂટકે હું આખા ગામ અગર સણાવી લઈ આખા ગામ આગળ આખા ગામ આગળ આખા ગામ ને કઈ કે સણી જાવ આખું ગામ નો એવું માન અરે આખા ગામ નો એક બે જણો સણે તો હાલે આખું ગામ સણે તો મંડી જાય ક્યાં વેલી છે ક્યાંય કોઈ દીધી વંજી આખો મરી જા કહું તું અને આને લઈ આને આને ક્યાંક મોત હે ને હારા મગજ નથી દે તો અમારે અમને કામ જળી જાય હાલવા માંડો હાલે અમારે કઈ કામ નથી તે તે તો બધું બગાડ્યું